Hi, Rhys Jones sydd yma Renewable UK Cymru, Just nod yn gloi i gweithioch chi ynglyn â cynhadledd diddorol dros ben sy'n digwydd ar dydd iau, gorffennaf y pedwerydd yng Ngerddi Sophia yng Nghaerdydd. Smart Energy Wales, mae gen ni lu o siaradwyr campus y goreion yn ei maes, mae gen ni testynau diddorol dros ben sydd yn ymwneud â datblygiadau yn y maes Smart Energy yng Nghymru. Beth ydy rhwydwaith Smart Energy sut mae'n mynd i edrych yn y dyfodol, sut mae hynny'n dylanwadu ar cwsmeriaid a pobl cyffredinol. Felly, dewch yn eich llioedd, mae yna tocynna ar gael o Smart Energy Wales, mae'n costio dan can pint i fyny chi, felly gobeithio fedrwch chi ymuno â ni ar ddiddiau yng Ngerddi Sofeia. Smart Energy Wales, gwelwch chi wedyn.